Se on Kihti Karhunen. apartmentilla suihkukäytynä, fiilis freshinä, kaikki freshinä, kohta nukkumaan. Sitten seitsemän aikaa ylös, töihin aikaa jo tälleen. Normipäivä, normipäivä. Tänään tosiaan kävin tuossa järven radalla testaa sen. En ottanut vielä siitä videoa, mutta oli kiva rata. Varmasti tulee käyttää uudestaan. Niin varmasti tulee myös jotain pätkää siitä kuvattua ja rata tälle esiteltynä. Mutta joo, kävin nyt ekaa kertaa sillä radalla heittää erittäin kiva rata. Mulla oli vaan kiekkoina tota, proksy eli heittoputteri ja sitten soft envy, millä puttiputterina ja hyvin toimii. Siellä on semmoinen pari par nelosta, muut par kolmosia. Keskimääräisen pyöräilypituus varmaan on about 80 tai vastaavaa. Saattaa kyllä nousta ylikin sinne sataisen tuntumaan johtuen noista par nelosista, mutta siis pääsääntöisesti aika lyhyttä metsärataa, kohtuu pientä käppiä, eli semmoista teknistä, teknistä heittoa, eli putterilla pärjää oikeinkin nätisti. Kiva rata, erittäin kiva rata ja varmasti tulee käytyä useita kertoja, vaikka täällä on kyllä muitakin ratoja, mutta on käynyt ennenkin tällä radalla ja en tällä radalla, mutta toisella radalla Disclandilla ja se ei ainakaan näin kivaa ollut, vaikka sekin oli kiva rata, niin tota, Toki pitää käydä testaa eri ratoja, mutta uskoisin, että tuorata on semmoinen, missä niin kuin varsinkin tätä putteriheittoa, tarkkaa heittoa saa hyvin treenattua ja samalla viihtyä mukavalla radalla, niin oikein kiva. Tosiaan 18 välinen rata ja tossa kesti kaverin kanssa kiertää se kahdestaan. Vähän oli jono siellä, mutta aktiivinen kiertoaika, mitä kun lähdettiin kirjaamaan ja kun lopetettiin sen väylä, oli tunti 11 minuuttia 18 välissä radalla, eli aika nopeeta, aika nopeeta, että erittäin kiva tässäkin suhteesta. Mut joo, ehkä jo seuraavassa videossa päästään heitteen pariin, mutta ei mulla sen enempää.